айлықшылық бойынша аздыр көптір бір тәжірибам бар айлықшылық менен финансылық көзқарандысыздыққа чыкса болобу болот бирок ишкерлик менен батыраак чыгат эркиндикке финансылык эркиндик ишкерлик менен алда канча эффективдүүрөөк ишке ашат ну кимдир бирөөгө айлыкчылык туура келсе табиятына аларга сөз жок бирок мен финансылык эркиндикти каалайм ушул айлыкчылыктан чыгыш үчүн мага бир түрткү керек дегендерге мен айлыкчылыктагы үч негизги ушундай одоно көзгө уруна турган үч негизги кесепетти айтып берем аягына чейин болуңуздар жыйырма жылдан ашык айлыкчылыкта иштедим болгондо да токсонунчу жылдары иштедим токсонунчу жылдары баштаганбыз ал учур жалпы өлкөнүн тарыхында өтө оор кырдаалдар болчу жана мен үчүн айлыкчылыктагы эң чоң ушундай бир кыйратуучу учурлардын бири карызга батып кеттим чоң үй бүлө анан карыз бірінің шапкасын бірін алып кигізіп ақыры алу күчім бар кезде мұношул иштин кызыкчылыгына кызыгып иштин кызыгы менен жүрө берип көрсө өзүн өзү адам алдай берет экен башка иш жок деп ойлойм бул азыр көп нерсе эсимде жок бирок ишим өзүмө жакчу ошол эле учурда мен үй бүлөмдү он эки он үч миң сомдук муктаждыкка тыгып койгон экенмин а үй бүлөм ошого чыдап ошону эптеп жеткирип жашайт экен ел көпшілік деген оқатты жей албайбыз көпшілік киген киімді кие албайбыз ну елдің деңгейіне жетіп қалсақ бақыттылымыз мына ушундай жашоо болды. анан ишкердике өтүүгө туура келди бир учурда бир момент ага чейин өзүмдү өзүм алдап менден бизнесмен чыкпайт мен ата бабам кылбаган иш бул адам өзүн кайда бир стереотиптер менен деле алдап жүрө берет экен ишкерликке кирип бир он жылга жакын убакыт болду ишкерликте көп нәрселерге көз ашылды азыр эми мына біз тренингтерді өтө баштадык да қантип ишкерлик баштаса болады бизнести нөлдөн қантип баштаса болады қантип ишкерлик психологиясы жетішкен жетишпестиктен қантип шықса болады жоқшылықтан токчулукка қантип өтсе болады игілік койчу ушул нерселерди өтүүдө өзүбүз да үйрөнөбүз мына ошондо кээ бир нерселердин бети ачылды да өзгөчө айлыкчылыктагы негизги кесепеттер мен дагы бир жолу эскертем ооба азыр көпчүлүк ой мындай эгер баардыгы эле ишкер болуп кетсе ким айлыкка иштейт дейт бул өтө жанагы менден ишкер чыкмак беле дегендей жалган стереотип да элдин баардыгы биринчиден ишкер болуп кетпейт эгер элдин баардыгы ишкер болуп кетсе сонун болмок ушундай өлкөлөр бар ушундай мамлекеттер бар калкы өтө көп ишкер жетимиш сексен пайыз ишкерлер бар токсон пайыз ишкерлерге чейин эл бар мамлекети бир беш алты пайыз гана жұмысшы орынды қамсыз қылады қалғаны бүт ішкерлер а кім іштейді айлыққа десе мигранттар іштейді мына біздің мигранттар айлыққа барып іштеп келеді ішкерлерге біздің мамлекет 200 мыңға жақын ғана жұмысшы орын бере алады мамлекеттік аппаратқа қалғанын ішкерлер беріш керек мына осы ішкерлер жоқ болғандықтан башка өлкөлөрдүн ишкерлерине барып айлыкка иштейт биздин балдар эми элестеткиле биздин дээрлик калкыбыздын бир жетимиш сексен пайызы ишкер болгондо эле Біз жұмысшы орынды қайдан алат элек? Биз деле мигрант чыгармакпыз. Біз деле мигрант иштетмекпиз. біз азыр өзүбүз айлыкчылык психологиясында болгондуктан оюбузда мигрант келип иштесин эмес, биз мигрант болуп иштейбиз деген психологиябыз. Ошон үчүн биз айлыкчылыктан чыгыш керек, ишкерликке өтүш керек деп атабыз. Ну, ким өткүсү келбесе, айлыкта иштесе иштей берет. Бул анын өзүнүн психологиясы. Ал өзүнүн демилгеси менен иштей албайт. Ага сөзсүз бирөө көрсөтмө берип туруш керек. Сен муну кыл, мынча айлык аласың деп жана кара күчүн күшін убактысын уақытысын сатады менен айлык табат а ишкерлик бир аз башка ишкерликте адам өзүн өзү айлык табат жана мына өзүн өзү айлык табууда адамда эркиндик пайда болот ошондон улам айлыкчылык менен салыштырганда үч негизги кесепет коюп чыгып турат биринчиси айлыкчылыктагы максаттар майда максаттар амбициясы өтө майда айлыкка жараша максат коет адам мисалы үчүн мен үй алам десем ал үйге қанша ай іштешім керек айлықта машина алам машинеге қанша ай іштейм ан үчүн тиричиликтен ашып мынчаны ашырып калышым керек мынчаны сақташым керек бүттү менин максатым айлықтан көз каранды түшүнүп атасыңар максатым айлыктан көз каранды ишкерликте тетирисинче менин киреше мақсаттан көз каранды айлыкчылыкта мақсатты айлыққа карап коем ишкерликте кирешени мақсатқа карап пландаштырам мисалы үшін айтайлы мен 1 миллион доллар іштеймін десем мақсатым ошончо болсо ишкерлигимди ошого каратып туруп кирешемди пландаштырам ал үчүн демек мен бир күндө мынунча киреше табышым керек экен мынанча табышым керек экен мынанча табышым керек экен айлыкчылыкта мынанча табышым керек экен деген сөз жок анткени сенден көз каранды эмес аны иш ээси берет бул бир Мақсаттар чектелген айлыктын чеги менен чектелет а ишкерликте Кереше мақсатқа лайық көтеріледі екіншісі мүмкіншіліктер іштелбейді айлықшылықта мүмкіншіліктер толық ішке салынбайды мысалы үшін уақытты тәртіптеудің эмне керегі бар сен үшін жұмыс иесі тәртіптеп қойған сағат мыншада келесің мыншада кетесің сағат мыншада түштен шығасың ал үйге келгенде үйдегі уақытыңды өзің тәртіптегенің тәртіптемегенің бәрібір ертесі бәрібір іш иесі айтқан уақытты қамсыздашың керек ішкерлікте Ден денсаулық дайын формада тұрышың керек тамақтану ұйқы өзіңнің үстіңде ішті саяхат кылуу адамдар менен мамиле түзүү бул сенин өзүңдүн тартибиңе жараша бир жылда төрт мезгил болсо төрт мезгилдин өзүнө жараша тартиптей аласың жайында мен түндө иштейм кышында мен күндүз иштейм мисалы да а айлыкчылыкта жок үч жүз алтымыш беш күн жана отпусканы эске албаганда иш тартибине баш ийесиң мүмкүнчүлүктөрүңдү өзүң иштетесиң өзүң тартиптейсиң дагы бир э, кесепети айлыкчылыктын айлыкчылыкта өсүү чектелет аны карьерный рост деп коет эгерде шыбакчы болсаң, жакшы іштесең бәлкім шыбакчылардын мастер боласың. айлана бір қанша пайыз кошулат же болбосо жакшы прораб болсаң бәлкім ну жогорку билимиң болсо инженер жол болбосо андан көтөрүлүш кыйын койчу өсүү ошого чейин эле эң ашып барса бір ишкананын директору болосуң бүттү болатын күшті болса бәлкім министрлікке чейін жетесің бәлкім президенттікке чейін жетесің бұл қызматтық өсу карьера Жана сенің жеке өсуің карьераңа жараша өседі ішкерлікте сен жеке өсуің карьерадан көз емес тетірісінше сенің карьераң сенің жеке көз қаранды. қаншалық интеллектуалдық дараметіңді көтересің қаншалық қуатыңды көтересің қаншалық ә, э, эффективдүүлүгүңдү көтөрөсүң ошого жараша сенин дарометиң ошого жараша сенин кирешең ошого жараша сенин кадыр бартың өсүп турат демек бул жагы кенен талаа айлыкта иштегендердин өтө көбү өзүнүн карьерасына ишенбейт себеби алардын өсүүсүнө чек коюлган баягыдай эле стереотип эми бир начальник болсо онубуз иштеп атсак онубуз тең өтсөк кимибиз начальник болобуз деген стереотип барлығы деле начальник болып кетсек кім рабочий болады деген жалған стереотип басып тұра береді а ішкерлікте өзің өзің айлық бересің өзіңе өзің басшылық қыласың андан ары бизнес көте тұрған болсаң команда чогултасың а бизнесте команда бұл сені лидерлікке түртеді бұл тақыр башқа жашоо образы ошондуктан мен көпчүлүктү айлыкчылыктан чыгып ишкерликке өтүүсүн үгүттөйм дайым жана ата эгилик академиясынын ушул тренингтерди ошон үчүн ачканбыз бизге келгендердин өтө көбү айлыктан келет айлыкчылык психологиясын көпкө чейин жеңе албагандар бар бат өзгөргөндөр бар койчу көпчүлүгү ошону менен ишкерликте калат эмне көрсө биякта өсүүгө кенен талаа бар экен биякта менин кирешем өзүмдөн көз кара экен каранды экен а биякта жетекчиден көз каранды экен максаттарым биякта биринчи коюп анан ошого жараша өсөт экенмин а биякта мен максаттарды акчага жараша коет экенмин деп ой жүгүртүүсү да өзгөрөт ошондон улам да мен шақырамын эгерде кем біздің тренингтерге қатысамын десе бизнес нөлден тренингі бұл аябай зор өбөлгө өткізген тренинг ылдыйда мен ватсап номерді қалдырып қойғанбыз ошого жазсаңыздар бүйтіп барын түшүндүрүп берет мына ушундай айлыкчылыктан чыгалы бүтүндөй өлкөбүз менен ишкерликке өтөлү жана башкаларды иштетели ассалому алейкум